sevirem söylem sen dilden Arzularım öldü bu menzilde Bu ne seninle benim günahımdı Hatireler yoktu sahilde Seni sevirem söylem sen dilden Arzularım öldü bu menzilde Bu ne seninle benim bıçaqlarsan Sən ümidi küləklərə bağlarsan Külək bir gün əsməsə ey yarım Qayalara çırpılmayı bağlarsan Sən dənizlər kimi çağlarsan Sən ümidi küləklərə Yandı mənim diləyim Məhəbbətin qurumdanla düşdü Səndən inciyib üzülüşmüşdü Mən axı səni vəfalı görmüşdüm Sahilə çatmaqdı mənim diləyim Məhəbbətin qurumdanla düşdü Sən küləklər kimi zalimsən Əsli